Ünite 2. Nerede? C. Şehirde. Neredesin? Evdeyim. Kimsin? Değil. Neredesin? Evdeyim. Ben öğrenciyim. Sen işte misin? Evet, işteyim. Hayır, işte değilim. 1. Aşağıdaki yerleri resimlerle eşleştirelim. İki. Sizin semtinizde bu yerlerden hangileri var? Yukarıdaki yerlerde kimler var?